Yes, mapema wiki hii msanii kutoka nchini Nigeria naye si mwingine bali ni Rema alitangaza nia yake ya kuperform pale O2 Arena mnamo mwezi Novemba. Tukasema ni moja kati ya hatua kubwa ama jambo kubwa kwa mwaka huu, kwa sababu O2 Arena ni moja kati ya sehemu kubwa sana ambapo wasanii huperform hapo na kuweka rekodi kadha wa kadha. Sasa Rema yeye ataperform Novemba 14 ya mwaka huu wa 2023. Rema amekuwa na msimu mzuri sana katika muziki wake, lakini pia karia yake ya muziki inaenda vyema sana. Sasa baada ya kusikia Rema kutoka nchini Nigeria akisema hayo, hatimaye naye Asake ambaye ni moja kati ya wasanii waliofanya vizuri sana kuanzia mwaka jana na albamu yake ya Mr. Money with Vibe. ni moja kati ya albamu iliyoenda viral sana na kumpa umaarufu mkubwa, lakini pia tukaona TG Omori akifanya kazi kubwa sana kwenye videos za mshikaji huyu Asaki kutoka kule nchini Nigeria. Naye sasa ametangaza rasmi kuperform pale O2 Arena mnamo Agasti 20 ya mwaka 2023. Hivyo Asake ataungana na Rema kama wasanii wa Nigeria ambao wataperform mwaka huu pale London O2 Arena. Ni moja kati ya kitu kikubwa sana na msanii kutoka hapa nchini Tanzania ambaye alijiwekea malengo kwa mwaka huu wa 2023 ni Mario ambaye naye aliwahi kuweka kwenye Instagram story yake akisema kwamba anaamini ipo siku ataperform na mwaka huu huenda ndo ukawa mwaka wa yeye kuperform pale O2 Arena na atafanya hivyo kwa msaada wa Davido akamtagi pale akamwandika bro Davido atafanya hivyo, lakini tutarajie huenda naye akapata nafasi hiyo, kwa sababu Davido tumeona ameachia albamu yake ya Timeless ambapo anaendelea na hatua mbalimbali, na moja kati ya sehemu ambayo wasanii wengi kutoka nchini Nigeria wanafanikiwa sana kufanya vyema ni pale O2 London, hivyo kama kutakuwa kuna connection nzuri kati yao tuliona mario akisapoti albamu ya davido moja kati ya wasanii wanne aliyowafolo kutoka nchini tanzania basi ni mario ona hilo kutoka kwa msanii wetu hapa wandani ndani lakini kwa sake imeshajulikana hiyo mnamo agasti 20 atakuwa pale london o2 arena